Hola de nuevo, vamos a seguir con este tema de tan fascinante de los narcisistas. ¿Por qué estoy haciendo este programa? Básicamente es porque mucha gente no sabe que existe este tema, esta enfermedad. Como decía en inglés, hay mucha enfermedad, sobre el Narcissist Personality Disorder, en español, trastorno de personalidad narcisista, pero casi nadie sabe que existe esto. A mí, en lo personal, me sucedió. Eh, hasta que no te topas con uno, no empiezas a entender lo grave o lo dañino que puede ser este tipo de relaciones. Es así que si seguramente estás viendo este video es porque ya te topaste con uno y estás como buscando respuestas en el internet, lo cual es muy inteligente de tu parte porque si hay mucha información y, este, y es importante entender qué sucede cuando uno termina con alguien con este trastorno, porque uno termina muy confundido uno termina pensando que tuvo la culpa y uno va y repite estos patrones en la siguiente, en la siguiente relación y no eres capaz de curarlo, realmente este ciclo negativo, hasta que no terminas de entender realmente qué pasó, cómo funciona este, este tema de, del, trastorno narcisista. Entonces, eh, por eso estoy haciendo este video. Y si conocen a alguien que está en una relación súper conflictiva, ¿no? De esas personas que de repente las ves súper contentas, anunciando por todo Facebook que andan con el amor de su vida, ¿no? Y de repente están hechos pedazos porque les hicieron algo muy cañón, posiblemente están en garras de uno de estos narcisistas, y compártanles este, estos videos y compártanles este, esta información porque les va a ser de muchísima utilidad. Yo misma cuando terminé con mi último <laughs> narcisista, de verdad estaba muy confundida, no sabía qué había pasado. Si yo no hubiera dado con este tipo de información, seguiría muy confundida y muy probablemente hubiera vuelto a caer en garras de, este narcisista. Entonces, el tema de hoy este, es la triangulación, ¿no? es parte de lo que hacen los narcisistas para empezar a volverte loco, ¿no? Acuérdense que, el arte del narcisista es volverte loco y es este, confundirte y así te tienen en su tela de araña. La triangulación es una cosa que hacen, que es, involucrando una tercera persona en la relación ya sea a manera de verbal y ya sea este, y manera física en casos más drásticos, porque vamos a ver ahora como también en el siguiente capítulo, como todos los narcisistas también tienen un issue o un asunto muy extraño con el tema sexual. Nadie, ningún narcisista tiene una salud sexual, digamos, psicológica sexual sana. Entonces, las parejas estables, por ejemplo, se basan en confianza y estabilidad, ¿no? Y, este, y las parejas enfermizas, como la, pareja con un narcisista, se basan en conflicto, drama y provocación. Entonces, eh, y hay episodios de infidelidad y desconfianza muy fuertes. Y el narcisista es también con lo que va a jugar, porque con esas cosas también te va a destruir, ¿no? Entonces, les encanta meter a terceros en la relación para validar su opinión. Es decir, por ejemplo, Oye, no, es que, puta, no sabes qué buena onda mi exnovia, todo ese hablando con ella, es mi mejor consejera, ¿no? En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres pueden manejarlo por otro lado. Pero, por ejemplo, este, ay, pues es que mi exnovia, ¿no? Está, opina que nuestra relación tiene que seguir, este, que, sí puede seguir nuestra relación, ¿no? Y tú así como una tercera persona opinando de nuestra relación, ¿no? Este, quizá porque te la maneja así como de que pues, esta persona es increíble y es una persona que todavía le tiene muchísimo respeto, ¿no? A lo mejor te la tragas y permites, ¿no? Que estén opinando ahí de tu vida, pero en realidad es, se trata de meter a otro para jugar con tus emociones. ¿no? Y además eh, son muy hábiles los, los narcisistas porque lo hacen como a contagotas, ¿no? La primera vez te meten un una gotita, ¿no? Eso, te menciona que por ahí existe la exnovia, que le siguen viendo, que a lo mejor comen con ella una vez al mes, ¿no? Este, y que se tienen mucha confianza, ¿no? Luego pasan semanas y vuelves a escuchar de ella otra vez con el tema de, oye, le comenté de nuestra relación y está muy contenta de que andamos, tal. Pero es una, eh, son como calambritos que te empieza a meter hasta que finalmente va a soltar al final el aguijonazo, ¿no? Este, y, em, y, con esta, justamente con esta eh, triangulación lo que quieren provocar son celos y desconfianza, ¿no? Este, traen a los, te digo, la, la, conversación de los ex a cada rato a la mesa y, este, y, hasta y, además empiezan a hablarte también hasta de la persona, sin que tú sepas, pero que tú lo presientes, porque uno no es tonto, este, empiezan a hablar hasta de la persona con la que te van a cambiar. O sea, es, es muy, muy tétrica la manera en que, en que lo, lo manejan. Este video va a durar un poquito más este, por la introducción que di, eh, pero bueno, continuemos. El caso es que este, triangulan porque se trata de violar la intimidad de la pareja, ¿no? Es una forma muy popular que usan los, los de trastorno personal narcisista, o sea, se trata de, que tú no te sientas totalmente segura dentro de esta relación. Entonces lo hacen en todos los terrenos, ¿no? En las redes, este, por ejemplo, se ponen a hablar puta, qué buena onda, miren cómo bajó de peso mi amiga, o en el caso de, las mujeres, ¿no? Qué buena onda mi amigo fulano de tal que, este, que me invitó tal cosa o que me dijo tal consejo, no sé, ¿saben? Empiezan así como a, a poner estas señales así como por todos lados, ¿no? Este, otra forma también de meterte la semillita del mal, ¿no? De repente empieza así de, ay, en el caso de que la exnovia no es la gran amiga, ¿no? Ay, es que tengo esta exnovia, esta exnovia que todo el tiempo quiere que vuelva con él, me está buscando, yo ya no sé qué decirle, ¿ok? No, no dices nada, pero de repente otra vez, unos días después, unas semanas después, vuelven a soltar una gotita venenosa, ¿no? Oye, no, es que ahora me habló y ahora fíjate que dijo, este, y tú pues ahí tratando de defender el asunto, ¿no? Hasta que un día finalmente te enteras que la vio o cosas de estas, este, y, se hacen güeyes, o sea, ellos acuérdense que nunca en su mente aceptan que hicieron mal, este, ellos no aceptan que cometen errores, ¿no? Entonces, este, ven este, una, por ejemplo, una pareja sana puede dialogar y, este, y arreglar una situación de celos. Con un narcisista no se puede dialogar ni arreglar una situación de celos. Este, no tiene inconveniente en seguir haciéndolo y además provocándolo, continuamente coqueteando de forma que te hace sentir incómodo todo el tiempo. Por ejemplo, están en un lugar y, por ejemplo, llega una mujer, pasa una mujer, pasa un hombre, en el caso de las mujeres, y este puede decir, puta, ya viste qué guapo, o ya viste qué buenas chichis, o ya viste qué buenas, qué buen culo, no manches, es que buena mujer, o sea, como que sus, sus comentarios van a ser un poquito más subidos de nivel, precisamente para que tú empieces en tu cabeza, ¿me entiendes?, a, a, a, a volverte desconfiado, a, este pues, empezar a desconfiar de, ti mismo, ¿no? O sea, y eso es lo que empiezan a hacer. Entonces, eh, entendamos este, esto de la triangulación como un arma letal de los narcisistas y, este, y a tiempo. Acuérdense, identifiquen un narcisista y si conocen a alguien que está empezando a salir con <laughs> alguien así, compartan estos videos. Así que salven una vida porque acabamos muy mal de la cabeza cuando terminamos con esta gente.